Good morning. Sì, eh, qui sono praticamente eh, le eh, 11 e come dico in questi casi non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro o semplicemente Oh, semplicemente David Lynch. It's April 27, 2022, and it's uh, Tuesday Thursday. It enables um, clear morning, uh, 73 and 4 Fahrenheit around 23 uh, Celsius. And this means that it's that day really, really, really, really soft, like in this days in this period, and perhaps also all over because. Für sind wir more a summer climate and a spring climate, but in this moment I feel un po' di cold, a bit cold, because I have the fever and uh, penso si sente anche un po' la voce, faccio fatica a deglutire anche, cioè ho tutto un mal di gola e quindi e invece sento leggermente freddo. Ieri la l'avevo a 39,5, la devo ancora misurare, però penso comunque mm, di un grado sarà scesa, vedremo. Uh, eh, sì, per quanto riguarda il video tools, non so se lo faccio, ma nel caso lo faccio, come sempre è separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. I think that this afternoon temperature potrebbe anche salire di 2-3 gradi, but really important thing is that with this atmosphere Today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine. And I think all along the way, fino alla fine della giornata. Quindi sì, mm, se non mi sbaglio già da due giorni li abbiamo, speriamo di continuare così per i giorni successivi, ma vedremo, per cui ripeto scusate per questi capire anche un po' così ma ho la febbre, non posso lavare poco, nemmeno lo shampoo, quindi proprio così, eh, per cui, dicevo, said this, so from this other mythical window with the white punk flowers, grey roller shooter not visible, but also come se fossi sempre lì from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain and it's... green roller shooter and me on the top not visible in fact in the shot and finally from a mythical keyboard Amadi GX640 IPG IPG 625 Eva, great day in all the people who follow the channel riporsi, un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast, soprattutto se il tempo è brutto alle vostre parti, spero possiate consolarvi con la colazione. Io la farò tra poco, il mio stomaco comunque bruntola, non mangio da 12-13 ore, per cui ho veramente molta fame, nonostante la febbre, sì. Per cui ci vediamo al video tuts, nel caso lo faccio, a domani.